有对师徒练着功，心里还想着行侠仗义呀。有个地方叫江湖，听说那还有藏着的秘密呀。路见不平出手呢，还是在一旁安静的吃瓜。天上地下冒险呀，敢做敢当才是大侠。讲黑黑白白，谎话假话。 这结果被化成了乌龙笑话。哪怕隔世百千个关卡，也要无畏从正义这里再出发。寻宝的方向就在我脚下，还有什么值得破吗？哪怕迎面的风有多大，也要肩并肩作伴一同前行吧。毛赌的泼辣，马脸的散八。 还有什么值得害怕？哪怕要走到海角天涯，那就和我整理好行囊再出发。探险的道路就在你脚下，那就说好江湖上再见吧。怎么搞的？怎么融化了？ 那张画似乎在引导着我们。期待的力量终于降临。 <laughs> 嗯啊。 哈，沙克伊设局千年，他的奸计终于得逞了。他为了复活，把我们都骗得好惨呀！把他给我抓起来，狠狠的修理一顿。苏醒吧，黑暗深渊里沉睡的勇士们！ 你们的王者来解救你们了！天哪，那是什么鬼东西？啊！那些是我死去的同伴，他们都被沙克伊复活了。他竟然能操纵尸体！唯有邪恶之灵。 才会让火宝原力产生招魂术。嗯，他将是个邪恶的魔头。啊，这！救命啊！啊，欺负小女生的色鬼！我啊！哎，别激动，不用急着说谢谢。我只想告诉你，小心背后。给！勿忘我。啊！呀！斗牛旋风。 城门，偷袭暴奴！快去拦截！什么？呀！呀！暴龙掌！ 刀掌透心凉，寒气刺骨。拥有火宝原力的人真的太强了，怎么办？咱们完全不是他的对手，即便是拼了老命，也不能让这个怪物抓到猫奴和沙克羊。野牛横扫，蛮牛冲撞，想偷袭我？去你的！见鬼，怎么越打越多了？ 炸药，炸药全在包里吗？啊，是啊。哼，我要去炸了那个怪物。不行啊，呃，威力太大，管不了那么多了，救我师傅要紧。可，通通给我滚开！呀！呃，嘿嘿嘿，呃，呀呀，怎么越来越多了？ 我跳，嗯，太好，哇，当心落石！炸弹要把岩石崩塌了，落石不断，这里要垮塌了，这里，大家从这里逃出去！妈呀！还有谁没逃过来？大妞！ <laughs> 求求你们，不要丢下我一个人！我不想死在这里。 <laughs> 大哥，这毒太多了，我改天再来救你。快点快点儿！钻石要滚过来了，小心！快想办法跑！小西瓜。 <laughs> 小五，事态紧急，是往左还是往右？这里弯道太多了。嗯嗯，右边有风，咱们往右走。不对呀，往后撤！向左，向左跑！哎呦，是上升竖井，我们快到出口了，快攀上去！ 上面会有人接应，嗯，他们回来了，啊，一定是公主回来了，快点拉！嗯，哇，抓住我的手！哎呦，朱大人变成肥了。 <laughs> 这是变魔术吗？就三个人，上来这么多。后面的动作快点啊！上去啊，小婵，你还在等什么啊？我害怕，不会爬绳子。再不走就来不及了，我背你，快点！还有人没上来，大家来帮忙。好。 怎么走？走！不妙，绳子要断了！走啊！阿亮还在下面，徒弟啊，你不能再死一次了！朝中，彭师傅，你再不拉我，我真的死定了！这就来了，赶紧走，这里要塌了！ 师傅，快跑！要爆炸了！啊！没想到被复活的竟是横朝炼丹师。怪应该被活埋了吧？ 他得到的活宝元力太强了，无人能抗衡。万一他再出现，那才是世界末日。只有古老的五行阵和天府还能压制他。或许吧。我们先回乌龙院再说。嗯，师傅，为什么没看见小师弟啊？ <laughs> Hello，没听到我说话吗？ <laughs> 我在问小师弟去哪了。喂。 你你想怎么样？过来，我有话问你。 <laughs> 不过去行不行啊？我就坐这里回答。嗯，这女人毛骨悚然的杀气。啊，好的好的，我一定知无不言，言无不尽。彭朝现在是谁当政？啊，呃，您在说什么？我怎么听不懂呢？我在问你。 现在谁是横朝皇帝？ <laughs> 我明白了。哎呀，大叔在棺材里待太久，搞不清时间了。横朝早就覆灭了，已经距离现在一千多年了。什么？啊！我我连说实话也要挨打吗？如此算了。 我已经在时空中飘荡了一千多年， <laughs> 可不是嘛？看来你对这些年是一无所知了。哎呀，其实横潮也没有维持多久。嗯，喂，你在看啥？你孙子吗？不，这是我。哇，你年轻的时候蛮帅哟，但这素描也太烂了吧？是谁画的呀？庞基。 他一天画一张，用这个计算着我离开的日子。这些全部都是，天哪，都是你的名字和画像。哎，庞金，你说的庞金就是庞贵人。天哪！ 多么浪漫的古代爱情故事！一个女人为心爱的男人守候一千多年，直到他死而不生。但是结果又让您大失所望了，因为唐贵人挂了。什么是挂了？这是哪一国的语言？哎呀，挂了的意思就是死翘翘。 乌龙院之活宝传奇每周三零点准时更新，扫描屏幕二维码关注乌龙院粉丝会，我们会每周随机抽取一份精美礼品等你哦。看乌龙院吃曼果零食，线下超商或登录淘宝微信搜索曼果均有售卖，还有精美礼品等着你哦，赶快行动吧！ 天天练，棍棒刀枪练，打拳练功不偷懒，他们是好青年。寻找活宝路漫漫，到处是考验，穿越艰险排万难，没成功绝不凡，英雄山。 心中焕然，大风不平成习惯。历经磨练志更坚，顶天立地心下，战地舞龙天，热血奋斗奔赴断云山，不怕委屈赌捷各大战，战胜重重困难能圆满。 请把让正义永存人间。 <laughs> 你是说我见死不救？ <laughs> 对，我就是这个意思。面对眼前的危机，大家有对策吗？不但死不了，而且还会不断变强。可缺少水和土的五行阵。 能行吗？我已经脱胎换骨，要去迎接美丽的新人生。国凤重生。